Э, всем привет! Предлагаю э, к вашему вниманию э, рецепт курица карри с томатами и кокосовым молоком. Итак, что нам понадобится? Курица. У меня вот таких 5 грудок растительное масло, помидоры консервированные, ну, можно взять свежие, кокосовое а, молоко, а, вместо кокосового молока можно использовать сливки, э, что я успешно делала, пока находилась в Украине. Лучок, э, имбирь, чеснок карри. Э, карри полторы столовые ложки. Это красный э, индийский карри. Итак, начинаем готовить. Первое, что надо сделать, это включить сковородку, э, чтобы она грелась. И надо порезать небольшими кусочками курицу. Приступаем. Курицу я нарезала. Теперь добавляем в сковородку масло и начинаем обжаривать курицу до золотистого цвета или до корочки. Так, пока а, обжаривается наша грудка, мы режем лук, чеснок. Чеснок нам надо нарезать достаточно мелко. Трем и имбирь с палец на э, самой большой корки. Курочка обжарилась. И теперь мы э, перекладываем тарелку и будем обжаривать лук, чеснок и имбирь. перекладываем. Ой. Так, так как тут у нас мало масла осталось, добавим. Подождем буквально 2 минуты и запустим лук. Так лук. Так. Э, лук должен обжариться до, э, ну вот когда вот начинает золотиться. И тогда мы добавим чеснок и имбирь. Так, у нас э, лучок начинает золотиться. Добавляем чеснок с имбирем. Это буквально э, пару минут. И э, сейчас чеснок даст аромат. Так, добавляем карри. И в эту смесь мы возвращаем курицу. Так, перемешиваем все. карри и с чесноком какой аромат. М м-м. -м -м. Так, теперь берем, открываем томаты. И прямо сюда целую банку. Так, ложечкой. Все вкусно попало в кастрюлю. И кокосовое молоко я добавлю пол банки. перемешиваем. Э, э, ставим эм, на средний огонь, э, закрываем крышкой и даем потомиться 15-20 минут. Прошло 15 минут, и у меня карри готов. Я буду снимать. Так, Раз. А, воля. Итак, дорогие мои, э, ставьте, пожалуйста, лайки. Жду э, от вас комментариев, рецептов. Э, и подписывайтесь на мой канал. Приятного всем аппетита!